Thank you. 大家下午好啊！今天给大家带来一个有趣的小视频啊，对比的小视频。小视频主要讲的什么呢？就是这把 Scarl XE 啊，就算是这个呃顶级的这个竞技手枪了。当然，这个你可以做 Duty，也可以做这个这个叫什么呃 Tactical 的这个狩猎都可以。所以说这个慢慢我细讲这个手枪啊。然后另外一个这个今天的另外一个重点呢，就是这把手枪，这个西格绍尔的这个 P320C 啊，就 Compact。 这个呢是老观众都知道，这把枪我用了非常久了，所以说很多观众应该猜到了啊。今天我想讲的是什么？就说你用的这个枪用的时间够多，重要就是你的练习更重要，还是你的这个装备手枪更重要？今天呢正好啊，然后给大家看一下，我设了两个靶子，左边呢我上面标记了 201XC 啊，然后呢右边呢我标记了是西格绍尔的 P320C Compact，然后呢同样的是五米的距离，然后。 我们做一个这个射击啊，然后看一下就是到底是装备更重要，还是说你这个多年的这个使用练习更重要？呃，为什么我选这把手枪？因为这把手枪跟这个呃 s c a u t 一样啊，就上面都有这个红点瞄准镜。和这个 Sig 呢也是有红点，所以说呢，这个是为什么选择用这个 Sig 而不是用这个像我之前用的这个格洛克 G19？因为它没有这个光学瞄准啊，这个有光学瞄准，所以说基本上一样。区别呢就是说它的扳机和这个枪管长度。好，废话不多说，我们展开这个第一个。 呃，五一二的啊，这个射击，呃，都是十五发。然后呢，我第一个先打右边啊。好，没有压力啊，只是说看看这个射击精准度。然后我大概控制一下时间，射击的这个频率是一样的。 好，这个给大家先看一下啊。这个是五米啊，P P 三二零 C 的这个散步，大概是巴掌这么大。然后我们同样的距离，然后还是五米的距离，我们看一下这个 X C 啊，试试它的这个呃射击的手感和精度如何。 好，可以看出来，就是我可以非常非常轻松的 double tap，double tap，double tap，double tap，就打起来，这个后坐力是非常非常的稳啊。然后大家可以看一下这个伞布，我给拉到一起。伞布呢，这个是我用了很很长时间的手枪了，然后这个呢是我新入手的手枪，大家看到伞布基本上是一样的。所以说，呃，说回到这个枪的这个重点啊。 我想给大家指出来的是，如果说你的这个呃射手，如果说你是没有经过长时间练习的话，其实什么枪在你手里都是一样的，没有任何意义。但是如果说大家看到如果说是你用了更好的这个呃平台或者更好的工具，大家一看到我的效率可以提升的非常非常高，就同样都是这种，对吧？就是控制好速度这种射击，精度上其实差别还是蛮大的。 就是一个是全部都在下面的盒子里，一个上面就是上面有一些更多一些。所以说这个呢，就是呃，我想今天给大家出的这个简单的一个简短小视频啊，就是讲这个手枪它到底重不重要，或者说手枪的这个呃装备来讲是不是更重要。好，那这还有一个十发弹匣，我再给大家试试这个左边的这个靶指的上边上半部分，看看它的这个表现如何。 因为刚刚是 double tap 多一些，就很这枪用起来太顺了，很难不 double tap。但是我还是控制一下这个射手的速度啊。好，五米。好，这个呢就是我控制了一下我的这个，呃，没有 double tap，完全就是相对来说想把这个 group 给控制一下。大家来看一下这个，跟我之前用三二零的打法是一样的，打是怎么打的。 大家看到吧，我瞄的是这里，多了一个这个弹眼，儿，然后这个是剩下所有的基基本上刚刚的新的这个弹眼。儿。所以说这把枪，如果说你想把这个后后坐力控制的非常非常小，想把这个这个 grouping 啊放的非常小的话，的确更好的装备的确能够更更加的去帮助你去达成你想达到的这个目的。也就是说，如果说你的这个基础在这儿，你用的枪在这儿的话，其实你的水平是有天花板的。 但如果你用更好的这个工具的话，你天花板可以更高，但并不代表着这个你的这个技能是直接能够，呃，转换到这边来。所以说这也是要更加的去训练，就是所以说给大家说一千道一万，重点的重点是什么？就是一定要多训练，多训练，多训练，只有这样才能确保哎每个枪你用起来都是非常非常稳、非常非常准的，对吧？啊，今天我们请到了一位特别嘉宾啊，就是我女朋友，然后呢给大家露个镜啊。 啊，今天要讲的这个视频的重点啊，这个是什么呢？就是说，呃，跟刚刚的这主题一样，就是说，如果说你有这个很好的装备，但是你没怎么练习，也像我女朋友，总共就没打过几次手枪，是吧？打过两次。两次。两次手枪啊，然后所以说没有任何射击经验。然后今天呢，也是两把枪啊，就是西西格绍尔的 P320C 也 compact 和这个 X C 啊，让他去打一打，看看有没有什么明显的差距。好，废话不多说啊，我们来看一看他这个射击表现如何。 然后靶子呢，还是一样啊，两个这个这个直靶。然后手枪呢是 P 三二零 C 啊，然后弹匣给你。安全准则还记得不？啊，好，没问题。然后距离是三米，三米多一点啊，不到四米。对，好，那你往前站，那是三米。好，上膛，没问题。啊，没有金手指啊。然后瞄准好，五发子弹啊，打右边的靶纸。 慢慢压扳机啊，不要想着控制后坐力。 好，五发，然后退弹匣。好，好，这枪给我拿着吧。然后我给大家看一下这个五发的这个射击结果啊，大家看到了吧？两发上靶，就是 P 三二零。这个，呃，不要小看这个 <laughs> 射击啊，就是还挺难的，有点挑战，尤其是没有任何射击经验的人。好，这把手枪呢，我们是告第一个段落，然后我们后面切 XE 啊。 现在呢，我们换到了这把 s c a r t XE 啊，2011 XE，然后呢，一样的手枪，呃，一样的距离啊，应该说，然后呢，看一看它这个射击的表现如何，一样是五发哦，然后，废话不多说，看看表现。 好，五发射击完毕，非常漂亮啊！然后这个手枪也没有，哎，然后给大家看看射击结果。大家先不给大家看，大家能猜到射击结果是怎么样吗？答案揭晓！当当当当，五发啊！X c 五发 P 三二零，哎，给大家做一下对比，看到了区别了吧？ 所以说，所以说啊，就是如果说你没有说任何的设计经验，这个装备啊，绝对是能给你很大的帮助，呃，绝对是这个好枪是有它的这个值得的原因和道理的，啊，但是还是给大家说重点的重点，还是要多练习。大家可以看到之前我射击的这个这个感觉，就是明显能感觉到，就是如果说你射击的经验足够多，你什么样的枪都能用得起来，而且这个有一定的这个。 就是基础的东西是可以转换成你的新的这个平台上的。当然，如果说你什么都不会的话，好强真的是好。 <laughs> 好，那我们这个小对比、小测评啊，就给大家介绍到这里，然后也给大家打个招呼。那我们下期视频见。如果说你想多看他入镜的话，记得在这个视频下方留言和点赞啊。如果说够多的话，我就多让他上镜；如果说没有的话，他就再也不上镜了。所以大家一定要加油啊！ 呃，观众老观众都知道啊，这个是片尾的一个小课堂，想给大家讲什么呢？就是说，呃，像我现在用的是这个 Roni t a t i a l 就所谓的这个浪人的腰带嘛，对吧？然后装了很多不一样的东西。然后呢，枪套啊，就是这个枪套，我是用了一个什么平台呢？是 Safari Land，就是沙法利兰的这个 QLS 系统啊。呃，大家可以看到，我现在这个枪套是呃 s c a l a X1 的这个枪套，它只有这个 Black Hawk 有，但是它其实这枪套并不是 Safari Land 的。然后呢，但是呢。 也有这个 adapter 啊，我可以把这个枪套随时这样换下来，可以看到了吧？枪套呢可以随时这样换下来，然后呢这样的话就是你可以装任何 Safari Land 的这个枪套，同时呢你也可以装这个不一样的呃所谓的这个呃 Blackhawk 的枪套，这是一种啊。然后呢大家看到就是这是我另外一把 P 三二零啊，这个这是 Omnivore 系列，就是它是卡枪灯的，不是卡枪的，所以说这个可以百搭很多不一样的手枪啊。 一样，这也是 b c k h w k 系列的，然后呢，但是呢，它也不是说这个呃 Safari Land 系统的，所以说这个后面呢都可以加装，这个也有转换器可以转换成这个 QIS 系统，这样的话就是我可以带一个带一个战术腰带，同时呢，我可以带不一样的手枪，对吧？取决于我去参加不一样的比赛或者参加不一样的这个射击活动，我随时可以更换我自己的这个呃枪套系统，看到了吧？ 非常方便啊！如果说大家觉得这东西能对你有所帮助的话，记得在这个视频的下方点赞、留言、加关注啊！然后每每期视频后面我都会给大家分享一些小的这些呃小窍门之类的。当然了，如果说你感兴趣，说这个东西在哪儿买或者怎么怎么样的话，其实我视频下方有这个亚马逊的这个呃链接啊。如果说你在这个亚马逊上购买一些我推荐的东西的话，我也会有一定的这个呃怎么说 kickback，就是我帮助你，你也帮助我，然后帮助这个频道做更好的发展。 好，那今天的这篇微小课堂我就跟大家讲到这里，我们下期视频见，拜拜。